440 mujeres víctimas de explotación sexual, palizas, retenciones ilegales, amenazas de muerte, extorsiones, violaciones, abortos forzados, imposición de horarios esclavistas y de clientes, prostitución de menores. Más de 85 imputados que forman una de las redes de proxenetismo más grandes del Estado y que incluye guardias civiles, policías nacionales, locales y judiciales, y funcionarios de extranjería. Diez años de impunidad, con la connivencia de quienes deben protegernos y perseguir los delitos de trata. Vamos a romper ese silencio social que les ha permitido hasta ahora campar a sus anchas. Hola, puteros y proxenetas de Lugo. Se os ha acabado el chollo.